SHO under suspension yes sir जी बताइए किस किस पुलिस रेगुलेशन में प्रावधान है आपको सस्पेंड करने का अधिकार है एसएचओ को थाना प्रभारी को जब आप आदेश पारित कर रहे हैं तो कानून किताब तो खोल के देखते होंगे ना कि नहीं देखते चैप्टर एट देखिए पुलिस रेगुलेशन में punishment and prosecution of police officers अब हमें आपको बताना पड़ रहा है क्या देखना है यस yes, सर आपको अधिकार है ये बताइए कहाँ लिखा है बट सर सस्पेंड सर हम लोग कर सकते हैं sir as S P sir you have to file a compliance report before the high court irrespective of the fate of this case yes sir कितने दिन में देंगे sir within a month sir ठीक है and this this was produced not Khatma was produced लेकिन the learned JMFC observed that Khatma नहीं क्योंकि lagega kharji lagegi So then the matter was reverted back. yes. And Lord, the your Lordship may kindly see an extra R13. This is the order by the Superintendent of Police, Lord, in which, Lord, uh, he has issued show cause notices to one Unni Prakash Patak, who was the uh, SHO that time. The court ke order ke baad khana yes, Yes, And Lord, your SP, your the, SP was not alive to the situation he took decision. He was not apprised of the situation. He, he is supposed to be apprised. He he is all the police stations within his district work under his supervision. Absolutely. If he fails to supervise their work, then it is his fault, not the fault of the police station. My Lord, now what happened, Lord, that this person, the, the concerned officer, after the order was passed by the JMFC, the he was the matter again went back and thereafter they were supposed to uh, produce the uh, khariji lekin that during that time what happened that these uh, officers were posted there uh, of the the sho unni prakash patak and thereafter ajay Khobragade. Now the Ajay Khobragade has been suspended. This was this, this lapse happened during his tenure. Now the the fact is, lord, that this thing got delayed because the concerned SHO did not come up. There was some confusion with regard to Khariji and Khatme ke beech mein bhi. But the, the, the fact remains that after the learned magistrate ordered that this is to be this is khariji and this is to be filed before the chief judicial magistrate only. Yes. Even after then, that they slept over the matter. So the concerned uh, person has been suspended. This the order is there before your lordship. It has been filed uh, along with this letter, page nine, yes. and thereafter the the superintendent of police also issued a letter that immediately this thing be done and today the khariji will be produced before the honorable uh, ji मालूम my brother the i'll uh, may i read from the second paragraph note जहां se padhna ji इससे जबकि उस प्रकरण में खात्मा की डायरी स्वीकृति हेतु माननीय न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गारा की न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना था जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा खात्मा डायरी की समीक्षा कर लेख किया गया कि अनुसंधान में मृतक द्वारा आत्महत्या किया जाना पाया गया ऐसी स्थिति में अपराध क्रमांक 134 ऑफ 17 में खात्मा नहीं बल्कि खारिजी कार्रवाई होगी जैसे माननीय सीजेएम न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने हेतु लेख कर खात्मा डायरी थाना वापस की गई इसके उपरांत अनुवागी अधिकारी पुलिस गाडरवारा के प्रतिवेदन दिनांक थर्टीन फोर टू के परिशीलन पर उक्त मामले में खात्मा के स्थान पर खारिजी चाक करने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है उक्त मामले में खात्मा के स्थान पर खारिजी की अनुमति प्राप्त कर देने के बाद भी तत्कालीन थाना प्रभारी चीचली उन्नी प्रकाश पाठक हाल थाना प्रभारी प्रकाश नहीं है उप निरीक्षक प्रकाश पाठक तो, उप निरीक्षक प्रकाश पाठक हाँ, उन्नी हाल उन्नी नाम जो केरला में चलता है वो you should be aware of all things yes absolutely अब उसमें डॉट नहीं है तो वो तो आपकी आपके एसपी साहब का प्रतिवेदन है लॉर्ड सेक्रेटरी हाल थाना प्रभारी डोंगर गांव द्वारा अपने कार्यालय दिनांक आठ तीन उन्नीस छब्बीस आठ उन्नीस तक पांच माह से उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया जिन्हें पृथक से कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है दिस अटैच नोट साथ ही दिनांक 27 आठ 19 से 28 तीन 22 तक थाना प्रभारी चीटली के पद पर पदस्थ रहे तत्कालीन प्रभारी थाना प्रभारी कार्यालय अजय खोपरागढ़े द्वारा अपने कार्यालय अपने कार्यकाल दो वर्ष आठ मास में कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा उक्त अपराध के संबंध में जानकारी चाहने पर इनके द्वारा उक्त अपराध की खात्मा डायरी का परिशीलन किए बिना दिनांक 20 तीन बाईस को माननीय उच्च न्यायालय में त्रुटिपूर्ण एवं भ्रामक जानकारी की मामले में खात्मा क्रमांक नाइन ओब्लिक सेवनटीन चाक किया गया है को न्यायालय से स्वीकृत होना शेष है लेख पर प्रभारी अधिकारी को दिया गया है जो तत्कालीन थाना प्रभारी कार्यालय निरीक्षक अजय खोबरागड़े हाल रक्षित केंद्र नरसिंहपुर की अपने पदी कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही उदासीनता को प्रदर्शित करता है अतः उक्तानुसार अपने पदी कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही उदासीनता के लिए कार्यालय निरीक्षक अजय खोबरागढ़ रक्षित केंद्र नरसिंहपुर को निलंबित किया जाता है निलंबन अवधि के उनका मुख्यालय पुलिस लाइन नरसिंहपुर रहेगा और नियमित रूप से गणना आदि के उपस्थित रहेंगे तथा निलंबन अवधि के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की पावर पुलिस को है क्या एसपी को है क्या उसपे पुलिस पुलिस में कैन पी प्लेस ओ अंडर सस्पेंशन यस सर जी uh, Jain sir Vipul Srivastava here sir SP Narsinghpur sir जी बताइए किस किस पुलिस रेगुलेशन में प्रावधान है आपको सस्पेंड करने का अधिकार है एसएचओ को थाना प्रभारी को सर एसएचओ uh, uh, को सस्पेंड कर सकते हैं सर सब इंस्पेक्टर रैंक का है सर ये और सर इसको सजा सर हम सिर्फ निंदा की दे सकते हैं और जो निंदा से ऊपर की सजा के लिए सर ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों को भेजना रहता है सर अच्छा कौन सा पुलिस रेगुलेशन है बताइए सर आपने सस्पेंड करते हुए पढ़ा होगा ना पुलिस रेगुलेशन तो नहीं पढ़ा सर पहले भी सस्पेंड किया है सर ये पढ़ा हुआ है सर पहले भी करना अलग होता है पुलिस रेगुलेशन तो बताइए रिलेवेंट रेगुलेशन तो बताइए जिसमें आपने सस्पेंड किया है sir just just a minute sir sir ah, uh, मैं सर रिवर्ट uh, कर लू सर थोड़ा सा देख के सर मेरा तो सोचना है कि आपको देख के ही आदेश पारित करना चाहिए था चैप्टर एट देखिए पुलिस रेगुलेशन में punishment and prosecution of police officers अब हमें आपको हम्म। बताना पड़ रहा है क्या देखना है दो सौ चौदह ये दूसरे अधिकारी कौन बैठे हैं Bhopal connected in some other case is not is not suppose to be connected वालों को हटाइए इज नॉट रिक्वायर्ड सर 214 में है सर कि हाँ, क्या है पढ़िए क्योंकि निलंबन दंड नहीं है सर 214 साथ में निलंबन या दंड नहीं है जी वो तो ठीक है वो तो हमें भी मालूम है suspension is not a punishment yes sir आपको अधिकार है ये बताइए कहाँ लिखा है सर ये आ, सर ये दो सौ तेरह में सर ये टिप्पणी में लिखा हुआ है सर कि जिसके अधीन केवल पुलिस अधीक्षक बड़े दंड के लिए अनुशासनिक कार्रवाई चलाने और आरोप पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी हैं सर ये आ, और सर सस्पेंड सर आ, किस प्रावधान में किया वकील एसपी साहब इतना तो जब आप आदेश पारित कर रहे हैं तो कानून किताब तो खोल के देखते होंगे ना कि नहीं देखते सर मैं आ, याद नहीं कर पा रहा हूँ sir but sir suspend sir हम लोग कर सकते हैं sir as S P sir but सजा सर उसको निंदा से ज्यादा ऊपर की नहीं दे सकते हैं सर ठीक है 221 पढ़ लीजिएगा आपको मिल जाएगा सर और अगली बार से जब आदेश पारित करें तो पढ़ के किया करिए सर जी सर अपने सबॉर्डिनेट्स पे इतना विश्वास मत करिए किताब आपकी मदद के लिए होती है किताबों को पढ़िए ठीक है उसके बाद क्या हुआ फिर अर्जी कब फाइल की गई सर आज फाइल हो रही है सर जी सर आज फाइल हो रही है सर आज फाइल हो रही है कितने दिन में एक्शन ले लेंगे ये प्रकाश पाठक साहब के खिलाफ और कितने दिन में इंक्वायरी पूरी कर लेंगे अजय खोरबड़े के खिलाफ और is it going to be an eye wash नहीं सर इनकी जो जांच प्राथमिक जांच सर जो दी गई थी एडिशनल एसपी को सर वो कंप्लीट हो गई है सर हाँ। और सर अब इनको हम चार्जशीट इशू करके सर इनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए सर भेजेंगे सर डीआईजी सर को सर तो कितने दिन में हो जाएगी ये पूरी कार्रवाई sir not permit you to just write something and then forget about it you will have to file a compliance report before the High Court, irrespective of the fate of this case. Yes, sir. kitne din mein denge uh, sir within a month sir theek hai theek hai aaj kharji pesh ho rahi hai है sir isme humko hamara issue dusra hai sir ha हमें इशू ये कि उन्होंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया सर इसमें ये मर्डर का केस इन्हें तीन सौ छह में करना नहीं, नहीं जब खारजी प्रस्तुत होगी तो आपके पास राइट है कि आप कोर्ट अपियर हो अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें ये इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेना कि आज पेश कर रहे हैं you advise your client to appear before the concern CGM today and file objection और seek time whatever you uh, ever your client deems proper ठीक है ना लिखिए Shri Prashant Singh Prashant Shrivas Shrivas, learned counsel for the petitioner, Shri H. S. Rupra, learned additional advocate general for the state, Shri Vipul Shrivastav, superintendent of police Narsinghpur is present through video conferencing. Shri Vipul Shrivastav submits that he has placed delinquent officer Ajay Korbode under suspension and has issued a show cause notice to the to another delinquent officer, namely Sub Inspector Prakash Pathak, who is now posted as SHO Dongargaon full stop Dongargaon kahan aata hai sir ये गाडरवारा के पास है सर जो एनटीपीसी जो थाना है सर, आपके, आपके जिले में ही आता है ना yes sir yes sir yes sir Dongargaon full stop next para it is submitted that these two persons are primarily responsible for not filing the Kharji Chak as was advised by the concerned JMFC and delaying the matter for a long period. Full stop. It is submitted that Kharji Chak is being presented today before the CGM court Full stop. Next brother. Shri. Shrivas submits that their objection is that a case of murder has been converted into a case of suicide due to inappropriate investigation by the police authorities. Full stop. Next paragraph. In writ jurisdiction, in writ jurisdiction, this aspect cannot be discussed and decided elaborately, but at the same time, it is also true and is accepted by Sri H.S. Rupra as well as Sri Vipul Srivastav that petitioner has a right to file objections before the CJM against the Khariji Chak to be filed today by the Police Administration of Narsinghpur. In view of such facts, that petitioner has a remedy of filing objections before the concerned CGM, comma petitioner is relegated to avail said remedy with the hope and trust that CGM will give proper opportunity of hearing to the rival parties and decide the issue on its own merits through a speaking order. Next well. Shri Vipul Shirvastav submits that departmental proceedings against Sri Ajay Khorbade and Shri Rakash Pathak will be taken to a logical end within 30 days from today. First, in view of such facts, comma, petition is disposed of on merits with liberty to the petitioner to file objections to the Khariji Chak, comma, It is directed that SP Narsinghpur shall file a report of progress of departmental inquiry and the action taken therein before the Registrar General, no, through the Registrar General to be placed before this court on 24 अगस्त 2022. List the report of the SP along with the disposed of records of this case on 24 August 2022 in above terms petition is disposed of. Grateful Madam.